أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم li'ilafi quraisyin ilafihim rihlah rihlatas syita'i wassaif fal ya'budu rabba hadzal baitil ladzi alladzi at'amahum min ju' min ju'in وآمنهم من خوف الله أكبر